When you take a simple X-ray, cuando hacemos una simple radiografía, yeah, the person, the technician who takes the X-ray, el técnico que, que la hace, that technician stands behind a thick lead screen esta persona tiene que estar detrás de una pantalla gorda de acero para que le proteja eh, de la máquina que produce radiación. But it's perfectly okay Pero para nosotros es perfectamente ok estar tumbado ahí delante de la máquina. There's absolutely nothing wrong with the radiation que entonces no tenemos ningún problema con la radiación. Why can't she come and hold my hand then? <laughs> ¿Por qué no viene él o ella a cogerme de la mano? Oh, oh, well, But she works here, so, so she gets more radiation. Ya, ya. Porque trabaja aquí y recibe radiación mm, constantemente. But if radiation doesn't do any harm, pero si la radiación no hace ningún daño, How can a lot of radiation that doesn't do any harm do any harm? Entonces, ¿cómo puede ser que mucha radiación que no hace ningún daño al final sí que hace daño? Okay, okay, yeah. So <clears throat> that's that's protection, but there are other effects from radiation in general. Vale, okay, eso es la protección, de acuerdo, pero hay otras, em, otros mm, resultados de la radiografía. The medical profession do know that radiation causes cancer. Y los médicos saben que puede causar cáncer. And unfortunately for them, they showed me. Y por desgracia para ellos me lo enseñaron. On one Tuesday morning, I went into our little radiology department. Un viernes o un martes por la mañana entré en nuestro departamento de radio radiografía. And on the wall there was a piece of paper. Y en la puerta había, en la pared había un papel. And it stated for every simple X-ray, so chest X-ray, hip X-ray, wrist X-ray. y lo que decía que para una <clears throat> simple radiografía del tórax, de, mm, mm, cadera, de, la muñeca, Se decía cómo se incrementaba el ratio de, cáncer. Wow, where does this come from? Y le dije a nuestro técnico, Buah, ¿y eso cómo se explica? She said, well, this apparently needs to be displayed now in every radiology department in England. Y me dice, bueno, aparentemente esto lo tenemos que colgar en la pared, tiene que estar visible. It's a policy of open information to the patient. Es la política de darle información mm, al paciente. Fantastic. Ah, pues fantástico. Next week paper was gone. <laughs> la semana siguiente el papel desapareció. Never to be seen again. Y eh, no se volvió a ver jamás. Yeah. We do know that radiation causes changes in our DNA sí que sabemos que la radiación nos hace cambios en el ADN. Sabemos que nuestros tejidos responden y reaccionan a, la radiación. Solo os daré un ejemplo. Puede quemar los tejidos newer imaging that we're using are magnetic resonance imaging. Las nuevas imágenes que se están utilizando eh, son resonancias magnéticas. So they don't use radiation to produce the image, they use a very strong magnetic field. No se usa la radiación fuerte, sino los campos magnéticos muy fuertes. So in fact, the machine acts as a very, very powerful magnet. Que de hecho la máquina funciona como un imán muy, muy, muy potente. Now, oh, yes. So powerful, Ta so powerful. Tan potente. That if anybody forgets or you forget to tell them. Que si alguien that olvida decirles that you were in the war and that you have some shrapnel put que, deep inside you. Que tú you know? has estado en la guerra y tienes algún the shrapnel, shrapnel from, from the bombs. metralla de sí de en los. Yeah. Mm -hmm. Little pieces and they go into sí. the body and it heals up. Yeah. If they don't ask you, you forget to tell them and you go vale. under magnetic scan machine. Si, se, les olvidó preguntarte si tenías esto, en eh, los restos en tu cuerpo, eh, y tú entras dentro de la máquina, en una fracción de segundo, all those little pieces are just ripped out of your system. Estos pequeños trozos saldrán volando de tu sistema. Just through the skin, through wherever they were, bang, out. Saldrán por la piel, pues, como una explosión. But big magnets don't do anything to your life. It's fine. Pero las, los imanes no hacen nada, no pasa nada. It may not be a bad idea to know that all of life is about bipolarization. no sería mala idea recordar que toda la vida es el equilibrio entre dos, dos polos. It's positive, minus, plus, minus, plus, minus, and that creates the stream of life. El positivo, negativo, positivo, negativo, es eh, lo que genera el, el, flujo de la vida. Big magnet on the tissues, everything positive un, imán fuerte sobre un tejido, todo positivo. Lo tira todo hacia un lado. Pero por suerte no nos hace nada. Now, <clears throat> with all that, isn't it strange that there has never been any studies done from the medical profession with regards the influence y con todo esto, mm, no es raro que no se hubiera hecho ningunos estudios en cuanto a la influencia psicológica o cómo afecta psicológicamente estas imágenes. No tests, no studies on cognitive ningunos estudios sobre las funciones cognitivas, del pensamiento, o de problemas de conducta. The growth of people. No, studies done. no, no hay ningunos estudios. And there will not ever be any studies of this kind being done. Y no, y no se harán estudios de este tipo, nunca. because we also use echographies. So we use these ultrasound Porque tests. aparte también hacemos ecografías, ultrasonido. Ultrasound means that they're using sound waves to put through your tissues. Lo que significa que se usan las sondas eh, de um, de bueno, los ultrasonido en tus tejidos. Sound. Literally sound. So it's a bit like having Mozart playing inside your tummy. Es como si tocar Mozart dentro de tu barriga. That can't do any harm, can it? No, no te puede hacer ningún daño, ¿verdad? No, no. But tomorrow we'll tell you and we'll show you that the cells, every cell of your body responds to vibration. Pero mañana os voy a explicar que cada célula del cuerpo responde a vibraciones. To waves. A las ondas. Yeah. So sound waves that go through your tissues. Así que las ondas de sonido que entran en tus tejidos. Those cells respond to. They do something with that. Pues, eh, los tejidos responden a, las ondas, es decir, hacen algo con ellas. Y dónde utilizamos un montón eh, las pruebas con ultrasonido. Durante embarazos. ¿Y por qué lo utilizamos tanto? Because it's perfectly safe. Porque es perfectamente seguro. So now it doesn't matter. We can give you 12 ultrasounds in nine, nine months. Así que ahora no pasa nada, te podemos hacer mm, 12 ecografías en 9 meses. The very new embryo, those cells receive information from waves, yeah? From sound. El em embrión recibe esta información de las de las ondas, de las vibraciones. That is why they will never do any of those those tests I talked about because then they would have to start looking into the number of ultrasound investigations during pregnancy and the growth of the child. Pues por eso no se harán estas pruebas, digamos, de la peligrosidad del tema, porque luego tendrán que mirar si se puede hacer o no lo, el ultrasonido durante el embarazo. Then you would have to ask the question, does this make a difference and does this help or um, yeah, helps my child to become autistic? Entonces se podría cuestionar que a ver si esto puede generar que mi niño luego tenga algo que ver con autismo. o dyslexic. O con dislexia. o right now. Cualquier otra conducta que ahora tenemos en sociedad. So, when we're taking pictures which are all entonces, cuando sacamos las imágenes, que son todas seguras para nosotros, Sí que tenemos que tomar medidas de precaución para nuestro personal. Lo que hablamos de la pantalla protectora para los que hacen la radio. are magnetic image machines. Y la máquina de resonancia. When you go into that room, you don't see a LED screen this thick. You don't Cuando entras en esta habitación, ¿tú no ves la pantalla así de grande? It's a perfectly normal room. Es una habitación normal. Only the ceiling, the floor and the four walls Sí, el techo, el suelo y las, las cuatro paredes. Have been specially constructed to contain this enormous magnetic field that they're going to create. Han sido especialmente construidas para contener esos imanes tan potentes dentro. They need to keep it inside that room. Y tienen que tienen te, tienen que tener estos imanes dentro de esta habitación. Not just for the staff who's sitting in a separate room next to it. No solo por el personal que está de hecho en otra habitación al lado. But they've demonstrated that the kind of magnetic field that they are creating pero han demostrado que la, el, el, tipo del, del, campo magnético que se genera is actually affecting the whole hospital and beyond. está afectando a todo el hospital y más allá. Luckily, it doesn't do anything for the person who is lying on the table. Pero por suerte a la persona que está en la máquina no le afecta de ninguna manera. Aren't we lucky, eh? Oh. <laughs> bueno, dentro, dentro. So, if life, and we're going to talk more about this tomorrow, life is energy. Yeah? La vida es energía. And life is constantly changing, in, mo in motion. La vida está constantemente cambiando, en, en, está en movimiento. And we're going to see that tomorrow life is about messages in an energetic form. Y la vida <clears throat> es sobre mensajes en, en, la, mm, en el sentido energético. And that those influences via the energy are actually changing the material, the matter, y que estas influencias mm, de manera energética cambian los tejidos, And these things do form a problem with regards to how we take our images. Y estas cosas sí que mm, dan problemas en cuanto a mm, sacar las imágenes. All images have an influence on life, even if we don't immediately notice it. Todas las imágenes mm, tienen influencia sobre nuestra vida, incluso si no nos damos cuenta inmediata de ello. Little word about the contrast medium. Hablemos un poco sobre el contraste. i said that it was an alien substance, alien to our body. Ya he dicho que era <coughs> una cosa ajena al cuerpo. y se adhiere a ciertos tejidos para hacerse mm, más visible. por el hecho que no pertenece a tu cuerpo y no es la parte de tu vida, It will have to be cleared out. Tendrá que estar limpiado. So that means that the cleaning workforce will have extra work to do. Eso significa que la fuerza que limpia tu organismo tendrá más trabajo que hacer. They will have to come in early and leave late tendrán que to venir, do the job. Tendrán que venir más pronto y salir más pronto para dar abasto a todo el trabajo. And even then, and even then, incluso entonces, I've seen X-rays, radiography, uh, radi yeah, I've eh, seen X-rays. He, he, visto radiografías of the spine de la columna, where there was still contrast medium inside the spinal cord. Mientras todavía eh, había un contraste dentro de la columna. That was injected there more than 20 years before. Que estaba inyectado hace 20 años. It doesn't do anything, luckily. No, no hace nada, <clears throat> por suerte. Yeah. So the fact that it needs to be cleaned out is always an extra pressure on the cleaning out system y el hecho que se tiene, tiene que estar eliminado, limpiado, es siempre extra presión a todo el sistema de limpieza. So, tomorrow, and we're making the link to, to tomorrow, we're going to talk about energy and matter. Mañana, y así os hago un poco em, conexión con lo de mañana, hablaremos de la energía y la materia. How matter is of comes into being by compressing energy. Como la materia llega a aparecer mm, comprimiendo la energía. And if you see changes within that matter, y si ves los cambios dentro de esta materia, it is because the energy that makes the matter has been changed. Es porque la energía que hace la materia también ha sido cambiada. So the energy is much more important than the matter. Así que la energía es mucho más importante que la materia. The energy comes first, the matter is a result. La energía viene <clears throat> primera y la materia es su resultado. And because it's energy that is so important in life. Y, y porque es la energía que es tan importante en la vida. All influences play a part in it. en, en the energy. Todo, todo juega parte, todo influencia en la energía. Everything has an influence. Todo tiene influencia, <clears throat> todo afecta. If we if we're talking about energy, it's not always easy to visualize what it actually means. Cuando hablamos de energía no siempre es fácil de visualizar qué, qué, qué es lo que queremos decir. I tend to use the air as a way of thinking about energies and energy fields. Mm, yo suelo pensar sobre el aire como la manera de visualizar los campos de la energía. Just the energy, uh, just the air outside, yeah. Mm. So, bueno, el <clears throat> aire fuera. So, one thing I'm, I notice about the air is that it's very light. Una cosa que estoy notando sobre el aire fuera it's, que es muy muy claro. It's very easy to move it. Y muy, muy ligero y que es muy fácil de moverlo. y se va. And it moves. Y se, y se mueve. No effort. Sin, sin esfuerzo. The other thing is that when I look up into the air, cuando mm, miro en, en, el, en el cielo, I see various densities in the air. Contractions. Veo diferentes, de, de, diferentes densidades en el aire, contracciones. I see small, fluffy little clouds. Veo unas eh, nubes como esponjosas. That is, that is, if you like, condensed energy. Que condensed son ener energías co condensadas. Es mm. aire condensado. And then I see some places where y, también veo unos sitios con las nubes mucho más densas, mucho más gordas. Y se están haciendo mm, no blancas, sino más oscuras, más grises y todavía más densas. y llegan a estar negras. That is what I mean when I say energy condensed, compressed, and it becomes more and more material. Eso es lo que yo entiendo, quiero decir, por la energía. The little fluffy white clouds pequeñas nubes blancas esponjosas do not contain any water droplets. No, no contienen un agua. perfectly safe to go and stand underneath them Es perfectamente seguro estar debajo de ellas without an umbrella. sin ningún paraguas. You're not going to get wet. There is no water in there. No te vas a mojar, no va a llover. But when I compress it more and more and more, Pero si lo voy a mm, condensar más y más and it gets more grey to black, y se volverá mm, de gris hacia el el negro, Take an umbrella. paraguas. It's full of water. Real water. not, un montón de agua arriba. Not air energy water. No. Big droplets. Unas gotas muy grandes. So, we're going to have to take into account that when we are observing something, we change it. Vamos a tenemos que tomar en cuenta que cuando observamos algo lo cambiamos. Eh, y somos parte de esta influencia, de este cambio. Y vamos a ver eh, los estudios científicos y la ciencia en general. Science is mainly observing. La ciencia es básicamente observando. No están buscando mm, demostrar una afirmación. Y la otra cosa que eh, todo realmente está en equilibrio, siempre logical combination of influences. No puede que no nos guste, pero es así. Es, un resultado de las combinaciones de em, influencias. So we finish up. Conclusion. Estamos acabando entonces las conclusiones blood tests. Yeah. El análisis de sangre. Snapshot of life changes all the time. Las imágenes de la vida se están cambiando todo el rato. It is a test done on the wastewater. Es una prueba que se hace sobre el agua con residuos. The standard of what they say that is normal el estándar de lo que se dice que es normal, correcto, is some sort of an average of the population. Es una especie de un mm. promedio de la población. So the standard of normal that they're using is not what is normal or was normal for you. El estándar de lo normal mm, que están usando no es lo que es normal para ti. Yeah. So we all supposedly should have the same blood pressure. Supuestamente todos tendríamos que tener la misma em, presión arterial. If your blood pressure is any different from 12 over 8, you must be treated. Si tu presión es diferente del 12 sobre 8, mm, tendrías que tener un tratamiento. What if my normal blood pressure when I was a teenager was 10 over 5? ¿Y qué pasa si mi presión normal cuando yo era un adolescente era 10 a 5? Mm. He crecido así y siempre he sido así. Ah, ya. But luckily now we've discovered it. Ah, pero bueno, ahora está de suerte. Lo hemos descubierto. So now we can treat it. Ahora sí que te podemos tratar. And if you don't, big trouble. Y si no no lo haces, pues tendrás problemas. So there is The difference between setting the standard for a whole group or setting the standard by the individual. Así que la diferencia es o poner los estándares para todo un grupo o poner estándares para una persona en particular. Science includes everything. La ciencia lo incluye todo. The energy is also part of creation. y la energía es una parte de creación también. Las células se hablan entre sí y nos hablan a nosotros a través de vibraciones. La materia es el resultado final del proceso energético. So matter always follows energy, not the other way around. Así que la materia siempre viene después de la energía y no al revés. Cellular waste, so the waste from every cells in our body gets removed via the lymphatic system. Los residuos de las células mm, se, se, mm, se van del sistema a través del sistema linfático. Then into the bloodstream al flujo sanguíneo. And the glands pick out their little bits that they particularly respond to and clean it, clean the blood that y way. las glándulas recogen las mm, partículas por las que responden y las llevan a la, la sangre y, y, y limpian la sangre. And when the glands are working very hard, y cuando las glándulas trabajan mucho, it means that they have to. Quiere decir que mm, hay necesidad para ello. The stimulation is there, so I do my work. Que hay mucha estimulación, así que yo haré mi trabajo. So when a doctor tells you, looking at your blood test, your liver function test, cuando el doctor os dice, mirando vuestra analítica de la sangre, de, habla de tu función hepática, when those tests or some of those tests uh, give a higher level than their normal standard. Cuando estos resultados eh, demuestran niveles más altos de los estándares, The doctor tells you that your liver is not working very well. El doctor os dice que el hígado, vuestro hígado no funciona muy bien. In fact, your liver is working very hard. Que de hecho, vuestro hígado está trabajando mucho. Please do not anything to stop him. Por favor, no hagáis nada para pararlo. Vuestro hígado funciona mm, tanto y tiene tanto trabajo porque hay mucho residuo del que tienen que deshacerse. Un ejemplo muy simple. Me gustan los alcohólicos. Because they show a lot of things very clearly. Porque enseñan muchas cosas mm, de una manera muy clara. What is alcohol to the body? ¿Qué es alcohol a, hacia el cuerpo? It's a toxic product. Needs to get rid of. Es un tóxico y hay que deshacerse de él. Who's gonna do the job? ¿Quién va a hacer el trabajo? My liver. Mi hígado. When I drink alcohol regularly, a lot, cuando bebo alcohol regularmente y mucho, Doctor, blood test, results, hago la analítica de la sangre, los resultados, elevated liver test, los niveles de la función hepática subidos. Oh my God, your liver is crumbling, your liver is gonna die. Oh Dios mío, el, el hígado va a morir. No, my liver is working hard to get rid of this alcohol so as quickly as it can. No, simplemente está trabajando mucho para deshacerse de estos residuos del alcohol. Yeah, so we remember that. Sí que tenemos que recordar eso. Imaging, same thing, snapshot in life. Snapshot. Sí, las imágenes, las instantáneas de la vida. It's a still picture, it doesn't tell you anything about the movement Sigue siendo una imagen instantánea y no nos dice mayor cosa sobre la vida real. Mm, tiene problemas de los procedimientos y de las interpretaciones. Y de nuevo, no está enfocado en lo que sería normal para una persona en concreto. What something looks like does not tell you how it functions. Y, y cómo se ve <clears throat> algo mm, todavía no quiere decir de cómo funciona. We had a man of about 75 years old and we took an x-ray of his tummy because he had tummy ache. Había un hombre de 75 Se, de 75 años y tenía dolores de abdomen y le hicimos la mm, radiografía de abdomen. Cuando se hace la radiografía de abdomen, mm, está prácticamente vacía la, la, la barriga y se ve la columna. We couldn't see any real serious problems in his tummy. Mm, no pudimos ver ningunos problemas serios en su vientre. But his lower back. Pero su, su parte baja de la espalda. My God, there was not a single vertebra that we could identify. No podíamos identificar ni una vértebra. It had all grown together. Que se, se han crecido como juntas. Ah, but now we had pero ahora sabíamos lo que podíamos hacer para tratarle. Necesitaba ayuda con su espalda. Y se le acercaron al hombre y preguntaron si tendría algún problema con la parte baja de su espalda. No. No. does it hurt often now and again? Mm, pero a veces te duele. No. No. Never? Nunca. No. Why? No, no, ¿por qué? <laughs> Porque I still work in the garden. yo todavía trabajo en el jardín I grow my own vegetables. y planto mis verduras. In spring, I just turned the soil over all over the garden. Sí, estoy cavando en primavera, tiro la. El, ah, I never have any backache. Nunca, nunca he tenido problemas de dolores de espalda. With a back like that. Con la espalda sí. So he escaped. We couldn't treat him. Así que se escapó, no pudimos tratarle. At the same time, I've seen enough pictures of joints and backs, people with a lot of pain. Y de la misma manera tuve un montón de imágenes de las personas que tenían mucho dolor. With absolutely, absolutely perfect pictures. Con las imágenes absolutamente perfectas. Yeah, and that's a bit of a problem for a doctor because what is causing the pain then? Entonces es un problema grande para el médico. Entonces, mm, ¿de dónde viene el dolor? clever people, you know, these doctors. Que, son inteligentes, esos médicos. The answer is, eh, la respuesta es... It's arthritis, but it's not showing yet. Es una artritis, pero todavía no se ha demostrado. You just no se ha manifestado. It will come, it will come. Sí, tú, tú, tú espera y, y aparecerá. So we treat you for arthritis anyway. Pues te vamos a tratar para los problemas de artritis de todos, de todos modos. And you'll be very grateful, won't you? Y estarás muy agradecido, ¿verdad? So, what it looks like really doesn't tell me anything. Así que mm, la manera de la que se ven no me está diciendo nada. It's how things function. Es cómo las cosas funcionan. And if it functions okay for you, y si a ti te funciona bien, then it doesn't matter that I think that it should function differently or better. Entonces, mmm, no importa lo que yo piense que debería funcionar mejor. You are the one who is living your life. And if it's okay for you, then I'm going home. Si la vida es tuya y si tú consideras que para ti está bien, pues yo no hago nada y me voy a casa. So we get to the end. Así que llegamos al final. There are no tests that will tell you whether you're healthy or you're not. Así que realmente no hay pruebas que te vayan a confirmar si estás bien o no. Yes, but I go to the doctor and have a blood test or or picture taken anyway. Sí, pero igualmente iré al médico y que me hagan la prueba y, la, radio y lo que toque. The phrase that we use is to be on the safe side. Sí, la frase que usamos, bueno, por por si acaso, para estar seguros. I can tell you that there is no invest medical investigation that gives you a safe feeling. Os voy a decir que no hay ninguna investigación médica que os dé la, la sensación de seguridad. Big campaign prevention of cancer. Hacen campañas de prevención del cáncer. Come here, have the test done. Vente y te hacemos el test. Test done. two possible results. Cuando se hace el test hay dos posibles resultados. Oh my God, you've got cancer. Oh, Dios, tienes cáncer. Yeah. There's, there goes my happy life. Pues se acabó mi vida feliz. I was okay, I was happy, I was okay. Now I'm going to be a wreck because of the treatment. Estaba bien, estaba feliz, ahora voy a estar hecho polvo por el tratamiento. Other possible Otro resultado? You're fine. It's negative. You don't have cancer. Estás bien. El test eh, ha salido perfecto. No tienes ningún cáncer. Good. Sí, perfecto. Come back next year and have the test again. Pero vuelve el año que viene y, volveremos a hacer la prueba. I bet you're happy now. Yeah? Now so you have a whole year to wonder about the next test. Estás, tienes todo el año para estar contento y pensar sobre el próximo test. So, <clears throat> when they when they make group assumptions and they put everything together in groups, it doesn't help the individual. Cuando se hacen las conjeturas Mm, sobre grupos y lo ponen sobre un individuo. set El individuo es único, es un conjunto de influencias únicas para él. Eso también significa que hay un equilibrio único en cada vida particular. Y lo que he encontrado, lo que es bueno para mí, para mi vida y me ayuda a estar equilibrado, may well be the complete wrong thing to do for my neighbor. Mm, probablemente es totalmente inaceptable y malo para mi vecino. In order not to lose sight of that statement, para no perder de vista esta afirmación, I advise you to get a life partner, a partner in your life. Os aconsejo con, to get a partner, yeah, partner. para conseguir eh, la pareja de vuestra vida. Yeah, a life partner, a marriage or whatever. Yeah, I advise you to find a partner in your life who is totally opposite from you. O sea, os aconsejo que encontréis una pareja de vida que sea un opuesto vuestro. You will stay awake to the fact that somebody else may have different needs. Estaréis al tanto que otra persona va a necesitar cosas completamente diferentes. And maybe then you will never forget if your your neighbor says to you what you recommended me y probablemente entonces os acordaréis de que si mm, os acordaréis del caso que vuestro vecino os diga que lo que me recomendaste a mí no me funcionó para nada. Así que cada individuo tiene un equilibrio único para él. Pero también su equilibrio individual está cambiando con, mm, continuamente. What you needed, what good, what was good for you when you were 20, lo que necesitabas y era bueno para ti cuando tenías 20 años, maybe totally different when you're 50. Mm, probablemente sea muy diferente que cuando tengas 20. But that's for tomorrow, tonight, this is it pero es para mañana ya, para desarrollar y para hoy es, eso es todo. Health cannot be measured, health cannot be tested. La salud no se puede medir y no se puede comprobar. Amen. Amen. <laughs> Thank you. It's time for time time for two. It's time for time for two. It's time for two.